meilleure chose qui me soit arrivée, c'est cette rencontre avec toi. Ton amour immense, ta grâce merveilleuse pour moi, un humain. Je ne sais que mon mots me manquent Et au choix Tu sais tout mm, Cette demeure Que tu prépares pour moi Non, je ne veux pas Aller ailleurs Tu m'emmènes souvent près des eaux paisibles et là tu m'abreuves. Merci, ton amour immense, ta beauté majestueuse, tu vis et je vis. Et même si ce monde Peut me faire croire le contraire, je sais en qui j'ai cru. Un jour tu m'as dit, je te tiendrai par la main. Tu le fais, c'est vrai, je puis le voir où tu es. Je veux être pour toujours mon Yehoshua où tu es. Je veux être pour toujours mon Yoshua pour toujours. la meilleure chose qui me soit arrivé, c'est cette rencontre avec toi. Merci Jésus. Ton amour immense, Ta grâce merveilleuse pour moi, un humain. Je ne sais que dire, les mots me manquent choix. Tu sais tout, hum, cette demeure que tu prépares pour moi. Non, je ne veux pas aller ailleurs où tu es. Je veux être pour toujours au choix où tu es. Je veux être pour toujours. Mon choix. même quand c'est difficile, tu m'y abreuves. Ton amour immense, ta beauté majestueuse, tu vis hein, et je vis. Hein, et même si la chair veut me faire céder, non, non, moi je sais en qui j'ai cru. C'est toi qui m'as dit, je te tiendrai par la main. C'est vrai, je peux le témoigner, tu le fais où tu es. Je veux être pour toujours au choix où tu es. Je veux Alléluia. Yeah, Alléluia. Oh, pour toujours. Hey, yeah. Alléluia. Oh, où tu es, je veux être pour toujours, mon Yeshua, pour toujours.